sức hút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tăng tăng tình tình tăng tăng tình tình Tingnan mo bakit eh, oh. Tingnan mo. Hello? Bakit yung akin? Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ano yun? Oh, yun oh. Alin ba? yung nanalo eh. Ako yung nanalo doon. Ako nga. Ako yung nanalo. Ako, ako yung nanalo sa'yo doon. Nakulit mo. Sa'yo. Diba? Ako nga pinili doon, di ba? Tatlong, tatlong judges, dalawa yung sa'kin, isa sa'yo. Akin talaga to, ako yung nanalo. Akin nga yan. Tignan mo nito. Okay, ganito na lang. Kung, kung gusto mo, subukan natin dito. Mayabang <laughs> eh, naman yan. hindi, eh. sa'kin na yan eh. Bola ka, huwag na. Wala ka, dalawa. Oh, sige, sige, sige. Ano? Subukan na lang natin dito kung sino mas magaling sa atin. Ano, te? Tay, pakitingin po tayo kung sino mas magaling sa amin, tayo. ha? Pakitingin po kung sino mas magaling sa amin, no? Pakitingnan po ako. Ah. Kasi nanalo ako sa kanya eh. Eh, siya raw yung na- nanalo. Ako muna, sige ako muna. Ayun, no, tingnan mo. Tay, pakitingin tayo, ah. ฉันค Te, naman, te ha. Ah. Ako naman ako. Kasi te, ako, ako, ako yung pinili ano, te, ako pinili ng ng nanalo doon. Ako Tingnan mo bakit eh, oh. Tingnan mo. Mukha sa ulo. Oh. Oh. Sa ulo ko tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik. Ting, ano yun? Oh, sino te? Sino magaling te? Sino po? Sino po, te? Ano, te? Wala bang magaling, te? Ano? Sa'yo? Magaling ako. Paano kaya? Hindi kaya original yung video niyan. Anong, anong, anong video ba yung nakita mo? Sa'yo ang galing galing. Sa'yo ang ganda ganda sa akin. Ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching. Sige, ulitin natin. Sa'yo ang Ano tayo? Ate. Ate, ito lang kayo. Pili kayo tayo, isa lang tayo. Kinanano ba? Wala ba? Tungo nyo lang tayo. Mas magaling. Oh, ino. Ay, no. Oh, ino. Ay, no. Ako daw, oh. Ay, no. Oh, tinuro niya ako. Okay. Eh, tinuro, tinuro lang ako. Ha? Ah, tinuro lang tayo. Tinuro na nga ako eh. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Dalawang kulit mo naman. Diba tayo pag dalawang judges yung pumanig sa akin, sa, sa kanya isa, sino yung nanalo? Hindi, hindi, ito po kasi dalawang judges manig sa akin, sa kanya isa. Sino nanalo? Ikaw. Oh. Pinalitaran niyo yun akin yun eh. Ako nanalo. Oh. Nasaan na kasi? Nandun na lang. Sa'yo tayo dito. Sila, sila makakalam sino, sino magaling sa atin dalawa. O oh, sige, yan na lang. Yung gusto mo eh. Premyo kasi namin. Ito yung premyo natin. Game ma, ah. tingnan mo ah, ate ha. Tetek nyo, te, sino, sino mas magaling sa amin ha? Ah? Sige. One, two, three, go! mo eh! Tandaya Mo, diba? Mo, una pa lang, tandaya na. Hoy! Oh, tignan mo. Ano te? Okay lang. Oh, okay lang daw ha. Ah. Ako muna ako. Okay, oh, ikaw naman, ikaw naman. Papakitaan Okay, tig- tignan niyo te ha, tignan nyo te ha. Ah. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> Alam ano yun? Ano? Sino sa galing? Oh, ako. Ang pangit ng akin sa'yo. Ang ganda. Ano yun? Ulitin mo. Ano, ano? Ang pangit ng akin Kasi Ang ganda. Ulitin mo yung akin. Mag maganda naman sa iyo ah. Maganda. Maganda. Ano ba? Ulitin na natin. Tingnan tayo. Ate. Dahil sino po maganda sa amin daw. Ay, eh, ay no. Ay no, sino? Maganda po sa'yo. Ay no, ako. Ay no, turo mo, te. Turo mo kasi. Oh, ako. Oo. Oh. Ano ba yan? Bahagi na lang ikaw! Sila kisiin mo. Mas magaling nga ako. bala ka dyan, loko. Hoy! Bala ka dyan. kulit mo na, kulit mo naman kailan nandito tayo, tsaka lang gaaganyan. Ako ay nanalo sa sayaw! Ano ikaw? Ako nga nanalo. Ako nga nanalo, tignan mo niyan to. May naglalaro dyan, ano nga? Dito tayo. Ako nga nanalo! Ako nga sabi, ako nga nanalo eh. Hindi, kasi ganito kasi yan, te, papaliwanag ko, te. Sumayo po kami doon, tatlo yung judges. Ako yung, yung dalawang judges sa akin, isa sa kanya. Sino nanalo? Ikaw? Oh. Ikaw? Oh. <laughs> Gabi na nagtag na lang, Ter. Ano Huwag ako nanalo. Huwag kayo mag-away. Hati na lang kayo. Oh, ay, bala. ka lang. Total, total nandiyan naman, total nandiyan naman, andiyan naman kayo, 'di ba? Total nandiyan naman sila. Sayo tayo dito kasi mas magaling. Ano, pay kayo? Sa -say sayo kami. O sige. Sige. Sasabi ako dali. Sige. Sasabi ako. Ma- ma- mauna na ako ha. Ano Baka mas magaling pa sa atin. Sa, <laughs> sa kanila mabunta to. O oh, sige. Pag may mas magaling pa sa atin, sa kanila mabubunta to. O oh, sige. Okay, ako muna mauna ha. Tek, pakiano to ha. Uy, ano ba yan? Ano ginagawa mo? Ginawa mo? Miss Game, game, game. Ayan na. Oo. Oh, ako naman. Ako naman, ako naman, ako. Baka naman. Ah, baka naman mas magaling ako sa'yo. O oh, sige. Tingnan natin, tingnan mo tayo ha. Bagay! Kasi ka lang. Tanda na wala. Ayan tayo. Ah. <laughs> Ang pangit! Yun, bakit ting ting ting? Hindi ganun! Bakit ting ting ting? Hindi ganun! ano? <laughs> Ano? Sino's magaling? Ako, ako. Hindi, yung totoo nga. Dapat yung original. yung Ayan yun. Ang pangit nga na sa'yo. Ang ganda na sa'yo. Sa akin, ang pangit. Ano yun? Kaya nga siya nanalo. Oh, ayun o. Oh. Oh, ayun o. Oh. Wala na. Oh, ulit, ulitin natin, ulitin natin. Tingnan. Lobat yung speaker. Lobat na. Lobat.